Ada apa dengan Zulhijjah? Untuk pengetahuan semua, saya dan kita semua, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia di sisi Islam. Sehingga ia lebih istimewa daripada 10 terakhir Ramadan. Sehingga 10 terawal Zulhijjah lebih istimewa dari 10 terakhir Ramadan mengikut sebahagian ulama. Maksudnya hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan 1 hingga 10 ni sangat banyak iaitu Rasulullah dan para sahabat mengganda dan membanyakkan amal ibadah dan kebaikan uh, dalam 10 hari ini. Apakah amal kebaikan yang kita nak buat? Saya ringkaskan. Nombor satu, yang pertama ialah membanyakkan bacaan Quran. Sepanjang tahun kita baca Quran. 1 sampai 10 ni kita gandakan bacaan Quran. Ada orang kalau baca uh, sirah salafus soleh di kalangan mereka mengkhatamkan Quran pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Antara program yang mereka susun, merancang depa rancang untuk diri mereka yang pertama khatam Quran. Yang ni siapa boleh buat masya Allah lah sangat hebat no nombor satu program khatam Quran maksudnya ada 10 hari sehari 3 juzuk kalau tak boleh rasa berat sehari satu muka cukup lah ha? siapa yang tak pernah baca Quran tak pernah sepanjang tahun tak baca Quran satu Zulhijjah bacalah satu sehari semuka surat Al-Quran no paksa diri paksa diri kita untuk menjadi ahli syurga. InsyaAllah Allah datangkan ikhlas. Yang pertama Quran, nombor dua bersedekahlah setiap hari. Kalau bukan uh, bulan biasa kita sedekah sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Satu hingga sepuluh Zulhijjah bersedekahlah setiap hari. Saya duduk scroll dalam Facebook punya apa pun saya tak tahu lah, iklan-iklan yang keluar tu. Iklan ke apa dia panggil saya tak tahu. Tapi saya tengok kutipan untuk membina masjid dan kutipan untuk membina madrasah ataupun ma'had sangat banyak. Tuan-tuan cari sehari satu masjid ataupun satu madrasah bagi sepuluh 10 sehari. satu sampai sepuluh Dhul Hijjah. Niat nak dapat redha Allah, nak tiru sunnah Nabi sebab Nabi mengagungkan satu hingga sepuluh Zulhijjah ini dan kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini majoriti majoriti ulama tafsir apabila mentafsirkan ayat wal fajri walayalin ashar walayalin ashar dan malam-malam yang 10 Allah bersumpah dengan 10 malam terawal bulan Dhul Hijjah iaitu 1 sampai 10 maksudnya kata para ulama tafsir Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu perkara yang sangat hebat di kalangan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah sendiri jadi yang kedua kita bersedekah tadi dah saya dah sebut Quran sedekah yang ketiga kita berpuasa satu hingga sembilan Dhul Hijjah sebab sepuluh hari raya Aidil Adha haram berpuasa satu hingga sembilan kita ber, berpuasa Quran sedekah puasa yang keempat uh, zikir tuan-tuan zikir yang paling afdal majoriti ulama pilih ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saya sebut tuan-tuan zikir ini tuan-tuan banyakkan uh, daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini sehari 300 kali yang ini tak ada hadis tapi kalau nak banyak berapa sebahagian ulama sebut banyak itu 300 no 300 ini tak ada hadis lah cuma banyak kan, banyak berapa pun tak apa kita letak target senang eh. no uh, uh, apa dia tadi uh, sedekah zikir Quran puasa sunat daripada 1 sampai 9 Zulhijjah saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala saja aku puasa sunat Dhul Hijjah esok hari kerana Allah Ta'ala ha? hari ke-8 puasa sunat Tarwiyah hari ke-9 Dhul Hijjah puasa sunat Arafah niat saja aku puasa sunat Arafah 9 Dhul Hijjah nah? 10 jangan puasa tu alim tel, tel, telajak pula kan eh? 10 raya haji ah, raya haji pertama eh? haram berpuasa jadi tuan-tuan 1 sampai 10 ni pastikan amal ibadah kita berganda dan ditambah. Insya Allah begitulah sunnah Nabi kita dan para salafus salih 300 tahun yang pertama dahulu. Saya ulang balik, kita bersedekah tiap-tiap hari. Ada banyak iklan sedekah untuk masjid, pembinaan masjid dan pembinaan sekolah. Pilih satu, cari satu. Um, sedekah, puasa sunat, 1 hingga 9 Zulhijjah, baca Quran, uh, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ulama pilih zikir itu untuk 1 hingga 10 Zulhijjah ini dan yang terakhirnya ialah menghidupkan malam nah no? siapa yang susah untuk menghidupkan malam cukuplah uh, apa nama ni um, witir jangan tinggal witir cukup jangan tinggal witir tiga rakaat cukup Siapa yang memang sepanjang tahun witir tu memang duk buat dah ustaz. Okey, kalau dah witir tu memang duk buat, ni bagi orang yang uh, uh, peringkat kedua lah. Dia ada yang advance, nah yang advance lagi banyak lagi lah witir tak tinggal tasbih tiap malam sebagainya tambahlah tambahlah dua jangan tambah sepuluh kan tambah sikit ya dua siapa yang tak pernah bangun sepanjang tahun gantikan dengan witir tiga rakaat cukup no? Ha, tapi jangan tak main isyak pula kan uh, ah, isyak tak semayang duk, duk rajin semayang witir itu ah, tak jadi lah eh? Kan? Ah, uh, itu sesat lah hmm. jadi tuan-tuan itu saja cukup yang lain eratkan rahim telefon mak ayah kerap telefon mak ayah kalau duduk jauh dengan niat untuk beribadah kepada Allah kesemua amal kebaikan dan ibadah yang tuan-tuan terlintas ada ratusan lah. ada ratusan amal ibadah maka buatlah takat mana yang kita yang kita mampu tapi yang saya sebut tak sah yang saya sebut tadi Quran zikir puasa eh, sedekah dan uh, semayang malam witir tadi yang tu jangan tinggal target yang tu buat sikit ya siapa yang tak pernah buat sepanjang tahun sepanjang tahun tak pernah buat jangan pulun melampau-lampau sekali dia jadi uh, malal ha, dia, dia, jadi jemu kan buat takat yang yang minimum ha? yang minimum Bismillahirrahmanirrahim itu um, uh, apa nama ni uh, peringatan ringkas saya untuk kita semua sempena satu Zulhijjah yang kita masuk pada sekarang ni lah masuk maghrib ni eh? dan mula satu Zulhijjah lah esok insyaAllah maghrib ni dah mula lah satu Zulhijjah Ya tuan-tuan sekalian, uh, kita sampai pada hadis yang ke-10. Tajuk dia ni berapa minit dah? Dah berapa minit dah kita punya ni? Kelebihan mengucapkan amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita semayang dengan imam, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ Imam berhenti sekejap kan?